Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um documentário bom rapaziada Mano, documentário de, de hoje tá bem diferenciado é, Todos os documentários diferenciados, mas não tem um, um tema específico, tá ligado? Eu acho que, que vou gravando, vou gravando e vamos ver no que dá rapaziada Girl, it must be you again You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. you are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manifest some way when I am next to you. I asked your father for your hand, but it didn't matter. up state. Stay till the kids all graduate. And talk of moving every day. But who are we kidding? Ooh. felt our joys and shed our tears. And when the Holy Ghost appears, hope He sends me back a few more years. I'll be buried next to you. where we will keep on turning to. But if I am next, lost da fotografia e mais, é registrar os momentos que você nunca vai viver, tá ligado? E tu, tipo, às vezes eu gravo um vídeo, eu falei, caralho, eu gravei aquele, aquele time-lapse ou aquele aquela imagem ficou muito da hora, tá ligado? Eu falei, que momento foda que eu vivi, Por exemplo, ou vou fazer uma trilha, um bagulho assim. Eu tava vendo meus vídeos antigos e tem meus vídeos, quem quiser, tá aqui no encaixe. E, mano, eu fiz uma trilha muito louco lá no, no Canyon, tá ligado, rapaziada? Se eu não tivesse gravado, eu não teria, não teria lembrado daquele teria lembrado, mas não teria lembrado de como era o. como que era o realmente o Kenyon, tá ligado? Mano, é muito muito louco, tá ligado? Esse negócio de filmagem. imprevisibilidade ou algo do tipo, tá ligado? Você registrar o momento que você tá, tá vivendo, tá ligado? Tipo, ah, postei uma foto no Instagram e a pessoa viu que você tá registrando aquele momento, talvez a pessoa fique feliz ou fique alegre com aquele com aquela foto que você postou ou uma outra reação aleatória, tá ligado? Então, às vezes eu vejo também é, várias pessoas postando ah, no vídeo em Nova York. Eu falei, caralho, que foda, mano. O, acaba alegrando teu dia, tá ligado? É, mesmo que você não esteja vivendo o que aquela pessoa tá vivendo, tá ligado? Acaba, é, acaba te alegrando, pô. To the river To the river we go Leave our worries on the shore and drift away On the river On the river we know Sometimes the perfect words are never said I spilled my coffee, I don't feel like talking, my Worries just keep growing by the day. I need a moment where the green and blue appear to spin a rock and watch the ricochet to the river. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river we know Sometimes the perfect words are left unsaid You could change your mind When you're intertwined Bom rapaziada, esse foi mais um documentário, rapaziada, esse documentário eu acho que demorou uma semana ali pra terminar, tá ligado? Porque eu acabei ficando doente um período ali, então demorou um pouquinho pra mim terminar esse documentário. Mano, ficou muito bom, o documentário é diferenciado em fotografia e que a fotografia é pra mim, tá ligado? Eu já falei sobre nos outros documentários e que a filmagem, a fotografia é pra mim, tá ligado? Se você não viu os, os, os últimos documentários, tá aqui no hein, cara? Tá lá, mano, deixa o like lá e falar que vem o meio do futuro aí. Esse negócio de documentário é uma... meio que uma série baseada em em documentário, tá ligado? É bem complicado de explicar, tem vários episódios, então vamos falar em série. Foi uma das maiores séries que eu já fiz, né? Então mais de... Agora com esse daqui vai ser o oitavo episódio. Assim por diante eu quero fazer muito mais, tá ligado? Porque é um bagulho que eu gosto bastante. Então vou pedir pra você deixar o like aí. É, se inscreva no canal aí, comentar o que vocês acham sobre o do, documentário do touch the ground It may not be my birthday But I just wanna celebrate I just wanna celebrate Cause it's a E é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal aí pra estar tá ajudando a divulgação aí. E comenta aí o que vocês acharam do, do vídeo. É, é, realmente, comenta aí pra mim saber se vocês gostam ou não gostam do documentário. Mano, tô fazendo um documentário que vai ficar muito bom, mano. Eu acho que vai ser... Todos os documentários tentam superar os outros documentários, mas... Mas o, o penúltimo ali que eu fiz, que foi do... Não, antes penúltimo. É, é o penúltimo que eu fiz com muito da hora, tá ligado? O jeito que eu fiz, tá ligado? Por causa das imagens. Então, é isso aí, rapaziada. tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Uh.